Uầy Chả là này chú răm trôi Uầy ngeri jalannya nya Wih curam Wih ekstrim Putra Ragil nggak bakalan kuat nanjak ini. Bosok paling. Bosok nyoba jero pokoknya. Hmm. Ranting keramat. Kak Kapayu mana cilik-cilik? Kotaknya terisi penuh. Boy, pemandangannya boy. Mantap. Boy. Sampai longsor nah. ah, ong sorom 2